katika kati bazemu babubi nnyo babadde bakugamba nti simanyi hamu yazimba mhm. muntu obaze simanyi biki hmm. lwansonga nti abamawulire baavu abamawulire balowooza nti banayogera ku bantu abo bajja mbawa ku sente hmm. ekintu kya brin white nze nkitunuulira brin white baali bakasuku abasipaka tv hmm. abagendewa brin white ne bagamba nti tutegedde olwaliro lwewazaalibwa nga batulaga nti bulenwaisyatesabimanyi mhm. in the evening kirabika bajjayo sente banalaba kasuku hmm. nga alina bakubira essimu abamotoka emotoka eyo musobola ogimperezaako nga yakavewanekitegeayafunayosente gurupu yabwe endala ey'obuwala buno nereeta stoli eyo bekuba bokka ona balowooza kufuna sente hmm. letmitel you bulaini wit si mupya wano Bren White yabeera n'amaanyi Bren White yakubako omuntu essasi oba mubugenderevu mba mubutanuwa hmm. naye ngaoli bamuwandikako byaba amawulire nedda omukazi ono atubulya muwala we nti bamuyisiriza bubi olwo oyo omuwala nze nagendako wagula munene egendi nga yalini kyaki bosi yakubulya obonamulabe oba tokoleki tomulabe oba tomulabe hmm. kakati tudde brain white sente zamukenderako mm. bamuwanyisa yonna bayiso nebamukwata nembalabula nti bwemuba muyina abaana bano abalina sente zebasobola okugaba nga bo si basuubuzi hamu musuubuzi yes. hamu sente zegwali omulabiko ngawava ah, munogwali omulabiko ngaakola binobawangadde ne sente hmm. bamulwana bani babyemukego balaba ebyo tebagaba sosi yabwe yayinkamu yanjawulo yes. nti kakati bano bo banavubuka bemulaba simanyi basemwanga baani baskembuga ate esikembuga naye tali mu gurupu eyoesikembuga naye bya development nali mulowooleza mu gurupu eyo pakale namulaba ebibye si byabano esikembuga takaba sente yali azimbya amalwaliro abiri mhm. bano bakabusenga tebamukuba era olupapula lwabukedde lwebatransatinga esudan okuvunaana oyo eh, eh. yes lupapula lwabukedde nga ye social information beyambisako kedde nga bavuka bali mmengo ne kabushinga bagala kuwamba bintu byambuka azimbi amalwaliro abiri nga red pepe ekubanga oyagala kubba organis ate nga gurupu yabwe organis ozitwala ebweru kakati tudde nti baagala kusanyawo brain white mhm. batya ate kakati okumukubako ebyo nti bamusibe ebyo ebyabakazi mu byegendereze n'omwami bamuyita mukasa owa people power hmm. yajja mu miiso tumuyambe nga batudde bamuteekako akawala kajja nekagamba nti njiyiza oluyimba lwo olukuwaana mhm. bwekava mbu yabadde ankwata strategy nze sibabuulidde wano mu maini guno mm. naye bagambye nange bansiiga akabuka eh. lwaki tiwaba mwagala tv ne radio zigalewo emyezi eki mirundi musiga omanyi nawe bakutwala omanyi ti porogulamu zonna zigwa zonna zigwa bagala kansiiga akaoronavirus eh. tebagamba nti tufune omubaka wa palamenti omu tukamusiige ali emiliyoni bisatu tukamusiige palamenti egalewo kale nga tulabe bwanatulinyakonkubuulira e tisontyejoko kakati abamawulire bano abaavu bo balowooza ti bwokuba kuhaamu nti enyumba ye erimugondaagagitwala mm. biki ajja bayita abaweki haamu azimbye ebizimbe mukampala kyogatalina gondi talina bainginiers naki enyanja yegaziye n'emyalo gye mwapuluvi nga gyonna amaze gakozegagitutte mm, n'ekitulubulo labagagala kusala wali mm. kati bweganasala mu setehouse bagimenyewo teyafuna gundi ennyanja yeegaziye tukiyita grob womi lake victoria yatandika okubaamu amazzi amangi mu 198 neyali gavana esqsber nawandiika ekitabo tekitabanga wekibaddewo lake victoria ebimbye ne 9 kakati bano abamawulire abaavu obwavu bubali waka nti katugambe nti gundi hamu tasobola kuzimba kizimbe kitaliiko pulaani enyanja yezze neyeegaziya waliwo omukaga yali ekisumu hamu yali ekisumu hamu mhm. yali emwanza yonna yonnabazimba ku myalo waayi nti mu security gweomubbyo nobbera ku nyanja okugjako ngaolina speed boat empewo okwesonyiwa abantu nomulireeyoerakatikambabuulire coronavirus weyagala president weyagala ebinanga nebidongo ebyo twebaka kubanga ne muresidensio gyebiri twebaka otulo mm. kubanga ekidongo kyalibadde nga okoza ekidongo kyo ekirimu emifaliso egiri amaloboozi niyatira ekidongo mukuba enduulu ekidongo kifuga nga bababba temumanyi ababba muloza bali mubyongoabagaga kyebaava basalawo kgendawa kumazzi kumazzi bewumulire bawumuze ku bwongo kati bana bannamawulire balowooza nti ojja kulya kuhamu sente ojja kali okulya kayanja sente kuba kayanja bwe yatutta abamawulire obbalaga yabawadde sente yabawadde ettooke erikolaawo yabawadde nalyokabalaga olugjaolugja kati awo bali ahamu tasobola kikola kuba noona ayogera yinginiya wawansi nnyo kituufu kubanga yamanyi siteyinginiye yayogedde kati brian white bamupatikako ebyo nti babayite bakole eki byonna byatudaiva ataasi tuli ku coronavirus tuli kusente kubabya emmere tuli kukiko tuleeta brian white Ah, brain white je obanga muwalawo baamukwata. Brain white abadde ayina ekkomera mwamukuumira. Nedda. Abadde tafayo n'atambula. Kituufu. Bw'abanga baamuggyamu embuto. Mwenye tisibitulira nti bwe ndaba omusiru nzijjako bujja. Hmm. Oba muwalawo yali wa myaka emeka oyo eyagenda bamukuulemu embuto. Ate n'addamu nakkiriza bya life. Naye mugagga kikangubuulire. Mukazi kyasobola okukkiriza okuba nti ajjamu olubuto olw'omugagga. Olw'omugagga. Abayibaza Katonda. Kiri ludda bwabo. mukazi gwe lwaki tobaamu magezi ku myaka egyo awefuluze omukazi yenna bwebababulya buhabusigaalo buno fe abaganda batugamba nti ekiwemula omukumi wa wakamawulu mm. buhabusigaalo mm. oba balamubo kyekikuwemula nti hausigaalo bwaba agenda okukolebwa omugagga nyina amutuuza nesengaawe naawe oli mukazi ngaoli gosanzeemu tetenkanyawaeta miri zaako hmm. kiriza naawe amaka ogakolaki njagala ombuulire mukazi ki asobola okugjamu olubuto lwa brian white nebwamuga nti tulugjemu adduka brian white sente lwaki zakendeera anti brian white alabika nti yali akoze foundation nga ayinayoba bajjajjabo babaki bayitale babaki nabo bootandika okukubakuba nabasajja bagezi tibootandika omukubako ebyo kiba eh, akafayalinga ku kampuni eri ne banno abakuwa badonazi bo baddukanebakutya kakati bano bamafiya kyebakola mumukube kuba babimanyi bayigirizi mm. mumukube eh. eh. bawudubidonazibamafiya bategeera nti ogenda kwewola sente mu banka ne bagamba nti oyo museveni agenda mugira md to face naive the knife mm. ne bakuteekamu kati banka esikattira nti ate bwe tugenda okuwola ssente mm. ate guno bamu abaana abo okujjako nga tufunye akuba owamawulire n'amutta eh? abo abalimalise ne bakwatwa omusajja wa red paper nebamubeemigo ne bamuleka mukoma okuba amasitole ago mafu infact bannamawulire abasinga okufa mu latin america nawa bebanoonya ssente okuba abayaga okwonoona abantu simanyiti kube mukasa nga yesimbyewo mukasa atuwese muyite omuzingo ngetoyimbu mubenyondo omuntu akalirewo kigende mumawulire mukasonoweyalubagasanti bwakawala mbubale omusango goleka gundi yekatwe oyo omusajja wekatwe wamukwateko mukube nemiting gyebatulamu kiki yemaris thewolsingis maris maris maris maris bagala kumuwononalwatiwa omusajja kyeye yali maris yas tedikyeye yasanyawo banka ya nairo mm, kituufu era nze muzeyi waba muno kyemwagalira yalise kyeya singa teyali musajja mukulu kyeya hmm. kuba muzeyi wava muno nga ayagala musanyawo eh? yes namusirikira musajja mukulu yatunulira nti ndabyo provocation zinyini naye ku bugagga bwayina wava muno yali asobola okutta kyeya kyeya naakuba ku musajja namukubaku bubi namukasi kwamagye ofiisa nakati akyaliwo jeno hmm. namuwandikako bubi nyo mumawulire ge namuwandikako bubi kakati omusajja oli kyeyakola yakuba kaadi eki eh. naweereza kyeya nti ewange waliyo emikolo ngenda kubatiza mwana kyeye nga yerabidde byeyakolaki byeyayogera byeyagamba byekuba ku musajja oyo bwamaki kyeye agenda okutuuka ewe kati wali mukolo naye nga amaze okuyingira yakuba kyeye emigu eh? bwazanya datisi bwati bwanywa kubusikiwwakubaki holode <laughs> ngali kukyeyakuba ngali kukyeyakuba bwe yali agenda okusiba kyeye yamugaa nti nkusiba ku mmanda n'akwata akatabo kakauganda confidential n'akamu nga yamuwandikako tiniiziyuza corrupt tendences nga yawandika ku mulamuzi eh! olwa mumuleetedde era kyeyaŋamba nti birundi endapulaikemi nemugaa nti no nze enkola yeyange si yamalisi mi amnotyamalisias man hmm. nyinza okubanga njogera bubi naye nkubuulya nti gwe judiciary olwanyise ne kadaga kadaga yagatta byombi politician ate lawyer kituufu kubanga lyamazeewo yalibadde ne chief justice ya is equivalent unit to the chief justice hmm. bakira zirimeka ziri satu president judicial nemu abalamuzi bameka abawangadde nga kadaga chief justice bali bameka abawangadde nga kadaga ekitegeeza nti kadaga alina experience alabye ba chief justice ezibangi have no quarrel with the chief judicial bigirimana kati ali omukwano gwange mm. ezimu afulindirira nekivumbi kivumbi yali amanyi kivumbi nali mumanyi nga mwavu yagaga ono sente nangoba <laughs> nayogera ku kivumbi nga bamugoba okumwogera naye ku simu ajukidde nze nebigirimana tubadde fena ffe longo time tulwanye fena entalo ntibaali bamugoba bigirimana nga bamugoba mu prime minister office i defended him nemuwandikako naye kitabo bigirimana ah, yes kakati brian white hmm. victim nti bamafiya batuleeta bistole stole tuve kukubba emmere tuve kuki t abamawulire abaavu the issue is in spaka television nti olutalo lwabwe ndowooza bano baalowooza nti abo bakasuku balidde sente ewanibasooka nebagendayo nekeki kumakya ate nebalamuza emmotoka nebalamuza emmotoka kuba ekibi ekiriwo nti buli agenda ewagundi balowooza ajeyoki myayirire ti with these people simmani mbalira kinga nabo waayi gundi ate eh, ono gundi mbuga is better mm. okusinga plaini wit mm. nti mbuga oyo ate ye alinamu politics ndowooza yava mu famiry mbuga ali politic hmm. era kati yabola ne tv hmm. mbuga is political ye yeah. ayina ebintu bwabibala naye mbuga kyakufaako nga walanirira mbuga nnyo eh, eh, eh, nanti si kyenakugambye hmm. nti fe mu baganda omusawo omuganda tajja kwesibako ne pasa tayinza kwesibako nti nze nakuyamba okkakawo then kiba kitegeeza nti kakati gwe tuli musawo nebesi yagambanga nti museveni nze namuyambanga nze nali dokita wemunsukayuthi yonle dokita at that time singa buli dokita atugamba nti gwe najanjaba mukazi wo mumbeera embi yakonola virus nazaala omwana banemujanjaba nawona nange njagala kuzaalamu owanwetubanja <laughs> ekyo tukita kubanja <laughs> eh. wetubanja tunakomawo me my role is to enrich my cv kituufu nti mmengo nabeerayo nembeera ne kabaka tewali awaganya byenjogera nembeera mu catholic church mu lupapula lwa munno nakolera mu ebbanga dde mm. nembeera mu statehouse emyaka kumi n'ena mm. enereaching mycv nti once i stop buli system yonna nagibeeramu nengimanyako nembeera mu bamawulire nembalwanira nnyo ku tteeka naye amawulire getwalwanira sigee gano gano ga malisi kituufu naye ate nga yayamba kabaka we ate bano babimanyi bamayegabo bali ba sente eswaire efiyamyalo ote nti nze nnoonya history mufamire yaffe muwayo wonna tewali wano kyekimanyi naye lwaki abakoledde obuganda ebingi eh, ate bebabakati ate bano babamanyi iyo sisitemu eriemu buli lwokolera museveni bakukuba buli muntu yenna akoledde museveni lugasa kintu sekabanja nani omulala naye mulowooza hmm. bebaali baladise museveni kuwayitirira omukazi musajja semaana yavumanga lugasa waliwo olugasa waliwo yali omubendi bwaffe omukyalo oyolwabusagalaate museveni kyatategeera nti ate baba bayita abamu beyagoba oli nabagaa nti kati museveni abawadde ki nze ngenda bawadde kyainanga buli mwezi mbasasula lugasa yagaana gundi yagaana kintu mm. sekabanja yagaana mulowooza yagaana naye lugasa nakweza about months ago alaba ebitabuka mu gavumenti hmm. agamba kaŋŋende ndaba epulezidenti bamukwatirirwa ekisozi ne bamusiba mukkomera nebuteeka ku piikup eh? ne bamusiba ku polisi yembalala ewiiki ezi nti trespassing amala kutumira nze nembaabya president aleko akitegeera how ndooza takitegeeranga naku nti lugasa bamukwata katondawa if this old woman we shall deliver it to the president if he wants to you, you leave us with their telephone numbers mm. naye bakwata lugasa nokuba kupiika nomusiba embalala gwekibalimba president n'abasajja abo bebanga olulwa okubeeraye yali bayise bakintu kati sekabanja alina omulimu mukampala yes. bakintu bagunde bebagoba bonna bakasabaani president bwe yali bawadde biliyoni ya sente nebeeyiya bambi nabo basajja batoba nnyo eh, ate baali bamwoyo gwa gavumenti ate buli wokolera museveni toba bakuterako aneya kati ngono omusajja md wamasanyalaze hmm. si mubbi basooka nebamugjawo yaŋŋamba nti gundi mukyalani lumumba hmm. netasobya bebasooka nebamugjawo ane bamukubyawo naye tasobya nerumumba bantuukirya nebaŋandi fe kitwagaramu tetwali bubbi fe twatundi ekitongole kino nga kisobola okuwangula obulu mu uganda kubanga singa buli omuomu wamasanyalaze kakati omusajja omukulu era kabusenga gwaliko gwakuba ewaffe gatuse mukyalomukazi manya nono minisita wa energy era ayagala kujjawo ono kubanga abwe batabuse bamusibe mu kukomera nga museveni agenda mwongeza gundi pulezidenti yatuli ababbi bonna bali mu kitongole namugaga omuzeyi tuli mubbi sigalawo bali nebagana nebalemeramu kakati amagezi gonna minisita gwakola ne kabushenga kujjawo omusajja mukulu ono kubanga bali abaabwe babakubya olwo bateekeyo ttiimu endala nja kubabalula babalule mengo nabano gurupu ebyeko bamayega bamakubuya nabagaa nti ekitongole omusajja yeja nandetera data naga nti olwanirira nnyo kaseekende lwisi eh, mm. nyo kaseekende tomumanyi Mhm. bagamba omanyi ekitongole ekyasula banka wano ekitongole ekibadde kisula banka kyabavuuka bemengo hati bamakuya bebabadde ah, babeerakampuni yabwe ennyo mm. e, era egurupu yemu erimu kabusenga nabemengo yeyasula subiiru kibala subiri tayagala makubu yana kabusenga yagamba siyinza kukwata sente nabawagizi bange kutwala mmere mu kakiiko okuli makubu yane kabusenga mwalibadde muyina gundi bidomola byagundi sudiru yagana eh? kubanga makubuya nekabusenga bekwata ewa sudiru nti mikwano gye nebamubako ebiwandiko bino babitunda mu banka mu uganda eh, eh. dededire mafia company esokola banks yemengo yabavuka bemengo banka zonna bazisulanga nebazisokola netefe bebajesokolera thats why amusaying sente zetugenda okwewola kulani banka eddewo neyabakiga yo tefe tedawo bebajesulira bakugamba mbu tutaddewo tefe banka ati mulundi gwakubiri okumanyi mhm. tefe banka mengo yakagezawo emirundi ebiri mhm. tefe banka eyasooka yali kwalitamiira opposite neno seeruyanga wakava mu paaka mhm. abasajja baekyaggwe ne bagisuula ne badduka bano nebakomyawo tefe banka ogwokubiri hmm. yabeeranga ku ntebe roodi wali hmm. ngaobunana sentinal sebaana nga ekyama akabaka ekyama ne wa boodi nebagala bange genda gwa ah, ah. nebateka ko sebana sebana yeyajja mhm. sebana yali akulira ki sebana nga yinza kabaka yakola pulanda zisatu zonna nenzimubuulira mm. namugamba tosobola kukola lupapula lwakiiko embuga n'oluwa semakula ngaayinangabo lujja kugwa mhm. era lwagwa mhm. semakula tayinza kuyamba gwe ate olulwe mwenna muli ku buganda aitondire kabaka mm. nemugamba nti ekyo kifu kyobala kyobala mhm. semakula ajja kusula olupapula and it happened mhm. semakula nemugamba nti sebaana kampuliza tekugwangako nemu tasobola kukola tefe nga yagirimu esuula eziza agenda kusuula yiyo mhm. era sebaana yagisuula ezekuwagwako nemu mufu kati bagambye sebaana alina kampuni enfu Eh? missile state for information defeated missile information oluku kusaba sabata nambala uniform ya maji naji demo goku sabu naji demo goku sebunya sebunya ne muna banga direct wa bunda sebunya mu manyi nyu lobat sebunya ya ya sije bande ne bajja ko lule bande be kwesi bali mu meeting basazewo balete bikonteina byamafuta bunaire mansion ngobote mwalire yito yo babikoleze bagiremu omuliro batudde bagasta nsubuga bakayira bani hmm. teyabaleka mu meeting nakubira oita ojokesemu david do you think you can go with this <laughs> you wait what will happen at the gund mansion oyita ojokuba yayina mashini ki nagititekitinga esimu wevudsebunya lyabasiza era kayira yaba nti ono sebunya ono robert sebunya tewali mulala atuvuddeko mu meeting wano naye kati menga enetereera etyakabaka yetaga kukolaki ah, kivudde nakyo deefi musemenya akoze ekintu ekyalema ne bamini n'abazungu kino kifudde nakyokubanga tewakyali ayira bwesige walabyeko nti abaganda bekuŋanyiza bali mu lujja lwa bulange ah. basaba mmere mm, mm, mm. fe batukubira amasimu wakiri bwana mirundi walabyeko omuganda agende asimbye emmenge mmereiyo babamanyi tebalina kebavaako bafudde nakyo kati ani anabeeraduli mayiga mm. yekyatalina mm. nti yakanganga abantu kati obuyinza tabulina ne museveni tasobola kukanga bantu naye kyembagamba nti bwekiba nti amongi yakutte balowooza ti bebamutabudde ne kadaga bebamuvuma ku gundi ne mayiga naye nakwata edisi w'amakubu yanamusiba kubanga mubuuza emotoka munaana what are you sending to museveni museveni nga tanaba kuwumula tumale okwasa esinga nti singa kwabo kwe kuli pulezidenti w'eggwangamayega yayina pulogulamu buli wakutano ngaavumirako museveni eva saabumnekomesaawomekaoba yazakubanga nnya naye ngaavuma okufa obufi omuntu n'alowooza nti Eh, abantu bamwagala nyo ngaatekuta mwoyogoyovuma museveni tujabye muddizaako gaava emengo tusasule obudde obumanyi gaddemu ensi mutegeere mayigakyali yatweregeddeko kati mukube linda linda ate tutule tulina meeting kulwokubiri tulina nze gasumba <laughs> gunde muzata kuli eh. gwe yavumyeatuletere ekyamaanyitaddata ate fe tukubira esimu timu nga kabirintiokubira esimu <laughs> ewange ani akubira esimu ewange nti okubira esimu mwakuba kyapa mu ngalo nemukijja kufomu nokijja kufomu kati ettaka lya buganda lyadiba emyaka anamumwenda mbufe oluvanyuma lwemyaka anamumwenda yatutunde mu gavumenti tufuuke basenze ebyo emyaka anamumwenda nembanyenya nembagaa nti akulizing ettaka asooka kuevaluatinga ku myaka eki etaano etaano owalizi mhm. bwoba walizi nga nyumba nga yakusulamu nogikolaku puuki notundirawo amatooke omenye liizi agitwala 49 years museveni yakatufuga emyaka emeka asatu mwena emyaka namwenda bwe gyaggwako bwe gyaweddeeko kulubya owokubiri yaganye okukola yagana okukola endagaa nemeta namuge nti myaka namwenda giweddeko ebikajjo byange jako ebyoma byo nabyo byange mhm. thats what liisa eh, eh, eh, kyakukola after 49 years ebintu byonna biddawa nenyinibwe batyo bwe babbe yabbuule bule liisi yaggwako nalowooza bano baganda bannange mm. kakati emyezi emyaka esatu bamugamba mbu application yaliziyo tetuukanga nebagimubbako gundi negamba buule nti aa ah, ah, jinguze nze njiibwemu ekisanafu ekirikamubulire ndaba omulangira nekikwata omulangira ewabiri olabibwa omulungi omulabirwa ekigitivi pulogulamu yaffe eyolunaku lwalwete wetambude ebyamukulu tamala ebirundi tebiggwa malojja naye wiikendi ejja tugenda kwogera ku muvubuka omwami eyazudde eddagala lya lya kansa omusajja oyo yajja ewange genda omubuuza <laughs> nemutwala mu bakatongole abakemikobagamba ffe tetukola ddeka lya kansa mm. twali kuyambye omusajja bamuyita gundibamuyita ah, ah, kiwalabye mukodomi wange mm. abasajja bomu amerika bne basingana puresident bamugamba mm. nti olina omusajja kiwalabye bwakola eddaka lya kansa mm-hmm. era ffe betwagala okukolagana naye bajjawo nebabagana okulaba kiwalabye mm-hmm. kiwalabye bwagenda nga yerwanako nagenda emulago nagamba abakugu nti banan bamugamba nti gwokola eddagala lya kansa tunalya nyoko eh? kakati mulowooza nti eddagala ebalyayanira eryemadagasika erikola kugundu coronavirus hmm. singa lyabadde wano singa abazungu balirikkiriza tebandirikkiriza babbi ono pulezidenti yayiiya omuteete ogujjanjaba kyogo gusenyamanyi hmm. n'agamba profesa sali professor sali omuteete yagukola era eddagala bwolisenyezamu nnyo ndatendooza muwogeeteete e, e, e, eh, eh, lyennyini president yagandi babifumbanga mu china ki oyo omusajja yadevelopinga omuteete baali bamukkiriza okuddayo kulaba museveni eh? wapi kati noono omusajja alina eddagala lya kansa nerya sukaali mbu wamuyambako ate nkugani namutwala bwaba yoyo yoyo namutwala mu bakatongole katongole nakola appointment musinkana naga nti ffe tetukola eryo fetetulina ddagala lya kansa lyetukola naye duyona how much money nabaga nti ekyo ekyuma ekikebera kansa ekyo